برغم غوصه های دل نوای شاده میزنم نهال درد و حسرتم زباغ سینه میکنم نهال درد و حسرتم زباغ سینه میکنم سرو بروز واپسی غم بهار میرسن زیدو دوباره میرسم بنو دوباره میشم سرو بروز واپسی غم بهار میرسن زیدو تمام غصه های دل نوای شاد میزنم نهال درد و حسرتم زباق سینه میکنم نحال درد و حسرتم خوشم میرود دوباره خانه ای دلم پر از ترانه دوباره از نگاه من فراز غوسه میرود دوباره از نگاه من فراز غوسه میرود برغم غصه های دل نوای می میزنه نهال درد و حسرت زباغ سینه میکنم نهال درد و حسرتم زباغ سینه میکنم غم درد و حسرت سباق سینم یکم تشکر شما برمشون چشم قرمزی بدارم Some باز آمدنی مرا خدا میداند باز آمدنی مرا خدا میداند از کوچه گذشت کاروان از کوچه گذشت کاروان یک دختر پیشری زمان بینم میبینم رومال تو را با دست بینم میبینم رومال تو را بوی کنم بوی تو نه زد شهر من شهر گشتم مانند تو نه از کوچه گذشت کاروان از کوچه گذشت کاروان یک دختر که شیر زمان شیرین زبانه یک دخترک شیرین چار شارگرد قلعه گشتم زیب تلایم چار گرد قلا داشتم بای زیب تلایم تم بای زیب تلایم تم بای زیب تلاز کی از بی بره کجان است از بی بره کجان است بای زیب تلاز کی از بی بره کجان است از بی بره کجان است او بی بره کجان است جایش سر چشمان است او بی بره کجان است جای سر چشمان و سرور خوبان است او فتنه دوران است او سرور خوبان است او فتنه دوران است به پایان چو بینای قشم ما بینای قشم ما لب لب لب پایان چو بینای قشم ما بینای قشم ما بینای قشنگ است که از می بره کجان است از می بره کجان است بینای قشنگ است که است و فتنه دوران است او سروری خود گشتن دیان این گوهر نایابی از بی بره کجان است از بی بره کجان است این گوهر نایابی از بی بره کجان است از بی بره کجان است او بی بره جای جایش سر چشمانک او بی بره جای جایش سر چشمانک او سرور خوبان است او فتنه دوران است او سرور خوبان 来到。 و او بی بره جای سر چشمانم او سرور خوبان است او فتله دارانم او سرور خوبان است او فتله دارانم

خوش آمده ایار من دلدار من آی نگار نازنی و نگار نازنی یک دم نشی یک دم نشی حالا با موسه بره دل مرا خوش آمده ایار من دلدار من از با موسه بده دل مرا خوش آمده ایار من دلدار مونسه بده دل مرا مونسه بده ایار من دل دار من او از آن با مونسه بده دل مرا مونسه بده ایار من دل دار من ایار Love around the yard زبرم بیا حیارم بیا دلدارم بیا دل میل تو داره سزا برو ای قبوله